Ao vây, ao vây luôn À, đi bắt mà lao bao, lao bao, lao bao ai bò gọi tí vào này quá ông mà ông bò mà nữa theo tiền gì à anh chúng ta thấy bây giờ rồi nhà sẽ được việc ai bò mà ai còn làm được nhiều tao bao giờ home aja nãy hot home aja ôi dạ ô mà yên quá là tí trên đi đâu mà yên đi tỉ mi đúng nếu khả năng nếu khả năng nếu nào đi đi phố tí mà phố tí mà em có này à အောက်မှာဆောင်းနေပဲဆောက်ပါဆောက်တော်တော်တော်တော်တော်ထိုးပြီးတော့မထိုးနဲ့မထိုးနဲ့မထိုးနဲ့မကမကမထိုးနဲ့မထိုးနဲ့ထိုးရတော့မထိုးနဲ့ရမထိုးနဲ့မထိုးနဲ့မင်းမထိုးနဲ့ဟောရတော့ပါလေလို့ဟောထိုးနဲ့အပါပဲကောအပါပဲကောဟိုကြားထဲမှာကြားထဲမှာကြားပါခေါ်လိုက်ကြားပါခေါ်လိုက်ကြားပါခေါ်လိုက်နေခေါ်လိုက်ငါငါဟောကျွန်တော်ကအချင်းကြီးအဲ့လိုပဲစနေကြ။ညဘရာဆင်တော့ဘရာဆင်တော့ဘရာ။နောက်တလား။ဒါကြီးနောက်တလား။ညကျွန်တော် ကျွန်တော်အပြားကုံသွားပြီဗျအဖြူလေးအလုံးလေးနည်းနည်းကျန်တာကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဒီဘောကိုဒီအလုံးကိုနော်ဒီ cheese ball ကိုဖောက်ပြီးတော့ကော်မစားတော့ကျွန်တော်အဲ့ခွင်းစားရတာခွင်းကကိုကောင်းအနီလေးနဲ့ကိုရိုးရွတ်ပြပေးပါရှင်ဟာအမနင်းလက်ဝေကြောက်ပြီးတော့မအမကျွန်တော်တေတာကိုပြောနေတာခုနလည်းသူပဲတေဝါပါကြီးဘာဆိုချင်းဆိုတာဘာဆိုတာမသိဘူးပြောနေတာ तू ဟာခုနရွတ်ပြပေးပါတဲ့အေးလို့ရပြောနေတာ तू ကရောက်ငါတေတာကိုကြောက်ပြီး

Top side, top side. Diciamo, Brian. Dobra, diciamo, Brian. 꺾고 왼쪽 바퀴로 아, 섞어 보보 보보 보보 보보 보보 우리 하 Dale, c o p c h o r Starkey கொஞ்சம் போயிடுவான் எனக்கு போப்பி மாதிரிအဲ့ကောင်ကမဲပြီးတော့နေထုတ်လိုက်ပဲတပတ်ကြလန်းနေမှာကတော့ဒီကပေါက်တော့ပါလေဒီပါရောအာငါဟောချင်ခဲ့တာပဲဟာအကြီးရန်ကုန်ပင်လက်ချက်လာကျင်တာဟာဟာကြောက်ရှင်ပါရှင်ပါရှင်ပါရှင်ပါရှင်ပါဟာရှင်ပါနေမရှိ thế chứ này 아, 왜, 아, 왜 이거? 아, 리바바! 나바오, 나바오, 나바오! ai bò gọi tí vào này quá ông mà ông bò mà nữa mấy ông kia nhỉ အဲ့ဘောကောင်ရှေ့တန်းနဲ့ကိုလေးကလည်းငါလေးတန်းမှာပဲပုံပုံပုံပုံရှေ့တန်းနဲ့တည်မယ်ဘကအောက်ကကောင်တွေလည်းပြစ်နေရတော့ကွာဒီကောင်အချောင်စားသွားတာသဘောပေါက်လားငါတို့ရှေ့ရတည်ရဒီကောင်ရှေ့ရတည်ရဒါပေမဲ့ကွာဂန်းနေရရင်ဒီဘက်ကငါတော့ခါလောက်အောင်ဒီတို့တွေ့မယ်ရတာနဲ့ဟိုကနဲ့ပရာပရာပရာပရာချင်းပရာရနေတယ်ရောက်တယ်တကယ်ဘကပရာသမားလောင်နေကွာပရာပရာချင်းနေပြီဗျာတို့ရပရာပရာဆင်းဒီပဲတော့တော့ပြစ်လို့မရအောင်အဲ့ဘော အေးလို့အဲ့ပေါ်ကမို့ဒီကောင်တွေကဂမ်းရရင်ဒီကောင်တွေကအဲ့လေအပေါ်တက်ပြီအဲ့ပေါ်အေးအဲ့ပေါ်တက်သွားပေါ်ချောင်းပြင်မယ်အင်းလာလာချောင်းချောင်းပြင်နဲ့မမမမအဲ့တော့ကဲတော့ပါတော့ကွာမကလီပါပဲလာလာလာပြန်လာပြန်လာငါဆောက်ငါဆောက်နေတာငါပြင်းသေးငါဆောက်ငါဆောက်နေကဲမင်းမင်းတို့အဲ့ပေါ်စင်အဲ့ကောင်ကိုပြင်အဲ့ကောင်ကိုပြင်ရအောင်မင်းတို့အဲ့ကောင်ကိုပြင်ရဘူးရဘူးလား nó nó không về ra lâu này ra lâu này ở đây ở đây ở đây ở đây ở đây ở đây quay quay là quay là hồ bàn gì đi bao đi bao đi bao đi bao phụ sẽ ghi nên nên lâu ê nó phụ ta làm gì nó phụ biển nó phụ biển phụ sẽ ghi mà chứ mà đi đi đấy để sao đấy ai ở dù à creo. Ah, vale, vale, tiene orina. Digo malo, Luigi malo. Luigi malo, Luigi malo, sí, llegó. Está fuerte, está fuerte, está fuerte. Arala, arala, arala, arala. Arala, arala. Arala, arala. Apa uji, apa uji, apa uji, apa uji, apa uji. Belum lah deh. Tapi gue sih dong, ada. Ada. Ada apa bang Oji no? Ada apa apa bang này ngao tiền rồi mình gặp bay mà nó hết vô vì. Thì anh mình lô phú cái à, à, cái mình đi bò này mình lô nhiêu. À, saluma. Bra quá. Đây là. Ta bay không? Ai còn mẹ mẹ mẹ mẹ lên chỗ này mình không được rồi. พี่เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเนี่ยตัวอีกนี่ให้จอดนะพี่ไอ้ที่เจ็ดตัวใหญ่าเอาแต่นี้ดีบ่เลยเอาแต่นี้เอาแต่นี้ตัวดีมีกูอีกนี่นะปุ๊บปีเนี่ยตีว่าชิมวานน้ำเลยไปกันแล้วกันแล้วกันแล้วกันแล้วร่างงูดิงูดิเจอที่บ้านจีดัง ta con c u r ก pagame y ว ဟိုတယောက်မှရှိတယ်တယောက်မှရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတောင်းတော့တော့ဘာဘာလို့ကျွန်တော်တတ်မပြစ်တာလဲသိတာပါလားအပေါ်မှာကောင်းရှိတယ်အပေါ်မှာခမိုးမှာကောင်းရှိတယ်ကောင်းကျွန်တော်ကောင်းဟိုကမင်းကဝါကျွန်တော်ဟိုကရှိပြီးတုံးကောင်တော့တက်လာတုံးကောင်တော့တက်လာတော့ကောင်ကြည့်တာဘိုးဘိုးဘိုးအတန်းအတန်းပါဝိုင်းမယ်ကြိုက်လားကြိုက်လားညီလေးနော် နော်ဘရာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကိုရမငိုဘူးကဲဖုတ်ပါဘရာတော့မဟုတ်ဘူးလားကိုတာကာကြီးကကိုတာကာကြီး is not bra နော်ညီလေးတို့ကိုတာကာ is not bra ပေးပေးပေးပေးပေးဘရာတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်ဖုတ်ပါဘရာတော့ငိုနေပြီမှာဟလားဘရာမကာတာကာကြီးအကုန်ဖုတ်ပါငိုရတာမမေတော့ငိုရလာတယ်မင်းမင်းငိုရကုန်ပြီမာတယ်ငိုလို့ရပါ

Tao mà bật kia là đi. Người con không bảo mà rơi, con không bảo mà lá đấy. Người con không bảo mà lá đấy. အကြီးကခုနကဖင်လိုက်မခံရဘူးဒီပွဲကျွန်တော်ခုနပွဲလို့ဖင်လိုက်ပြီးတော့ဖင်လိုက်ခံရပြီမသိပါသေးတဲ့လူပဲဆူတောင်းရတော့မှသိတာအာအကုန်ချိုးပါနော်ကိုကိုကောင်ရှိတယ်ဒီမှာကိုကောင်ရှိတယ်အေးအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ပိုင်းပါအဲ့ကောင်ပိုင်းပါသိမယ်သိမယ်ခုနအောင်တော့အောင်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနကဖင်လိုက်ခံလိုက်ရသေသွားတာဆိုရင် အဲ့တော့ကျွန်တော် damage တော့တော်တော်များ share တော့ပြစ်ခဲ့ပါအဲ့ပေါ်မှာအဲ့ကောင်လာမတူဘူးတပေါက်ရအောင်ခေါင်းမကြိုင်တော့အဲ့ကောင်တော့ခေါင်းမကြိုင်တော့ cover လေးလေးကိုလမ်းတော့ဘယ်လိုလဲဘာပြောလဲငါကတော့အော်ကြီးရအောင်မအိမ်ဟွာလက်ပေါ်သေးပြစ်နေတာမအိမ်အေးအတိမီးတို့နေခဏနေခဏနေပေါ်သေးအိမ်နာကြီးလေး Poti A mà, Poti A mà. Cái bọn nửa tôi cái này à? Ông mà sao này bì? Sao mà sao? Tao tao tao tao tao. Mà thu này, mà thu này, mà thu này, mà gà, mà gà, mà thu này, mà thu này, thu vào rồi mà thu này, ya. Thu này, mà thu này, mi, mà thu này. Thôi ya, đúng không? Để luôn. Thu này, pa bé cô, pa bé cô. Ô, chá đây mà, chá đây mà. Trái ba cô lại, trái ba cô lại, trái ba cô lại. Mí Ừ. tôi lấy trâu đủ chạy chạy e về potin potin chạy e về tôi tôi yêu rồi tôi tôi yêu rồi nó tôi tôi là chạy này cái chè ai có ai có coi chứ đâu nên tôi này chỉ được ai đi qua có cho đi thôi mày là phải tôi cho đi thôi mày đúng rồi là là là là là ရှေ့မှာရှေ့မှာရှေ့မှာရှေ့မှာရှေ့မှာရှေ့မှာရှေ့မှာကျွန်တော်ရှေ့တယ်ကျွန်တော်ရှေ့တယ်ရှေ့မှာပြီးနေမှာအရှိပါဘောလုံးဟာအားရအားရအားရတည်တည်တည်သွားပြီ Watch out ဒီမှာဒီမှာဒီမှာခေါင်းအေးပေါ်ပြလို့ရရနော်။ဒါမှမဟုတ်ဘူးရော။ Bombo, bombo, Louis. Nice, có em bạn này này. Nice. Nó còn nó còn nó còn trên này, nó còn trên này, nó còn trên này. Ôi em gái mê trên này vào. 나가게 이라이버 မငိုးနေငိုးနေ Espera, Nacho, sí, sí, sí. ¡Maca! ¡Maca, Maca, ¡A Maca. la vi! ကဲနေမကဲနေတော့ခုမှမကဲနေတော့မကဲအာမေကိုငိုနေတဲ့လီးမမကယ်ဘူးလားဘုံပြစ်ပေးလိုက်တိုင်းမှာဒီပြေးကောက်တယ်ငါချီးတယ်မှာအဲသူ့လက်ကြောင့်ပြောရသူပတ်တာတော့ပတ်တာတော့သူ့လက်ကြောင့်ပြောပတ်တာနော်ခုနကကြတော့ပေါက်တီးပြလိုက်တော့အာကျွန်တော်ရှိရဘေးကျွန်တော်ဘေးနာဖြတ်သွားတာဘေး Thank you. ငါကမကငါကမတချင်းဆိုပြီးမျောနေရငါ 啊！哎，别别别别别别别别！马哥，马哥，太别太别的，妈哥，太别的太别的！啊，个要摆我了，马哥，不要啊！这个弟弟，我大哥骂了嘛，就马哥这样子就不要摆我了。那还能干点呢？还能干点。啊，吃啊！啊，都吉利，都吉利。哎哎，马哥，马哥，我弟，我弟弟，我那弟弟，我那那师兄，做评委、主持人、编导、评委，OK？ Brango ni. Brango ni le, bra ewango. Tôi em bay ở xa là vô rồi. Bra bra cho nó bra vô nó. Bra bra tôi em bay ở so strong. Cái là bạc à. Bra tôi em bay ở so strong là bạc à. Chỉ chú tu can này, chỉ tu can này, chỉ tu can này. ။အဲ့ဆိုပန်ဟိုတာဘာသာဆောတော်မလေးပန်ဟိုတာလက်ခံတယ်ဟိုမဘရာလေးဟိုမဘရာဘရာပန်ဟိုတာမကပန်ဟိုတာရှုပ်။ပန်ရ။အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်တေးစုခံတယ်တေးစုခံတယ်ညာတိုင်းတေးပေါက်ချတယ်ပါ။ကောင်းပြီ။ကိဘာအညာအဲ့ဒါဝယ်တာ။ကိုရကိုရကိုရမကလား။ဟောက်တွပြပြသွားရ။ဟောက်ကားကားပေါက်ချတယ်မကလားရဘယ်ငါရငါ။ဟောက်ပကီရ။ဟောရှိတာရှိတာ။ Okay ကိုမလား။မကမရှိရဲ့။切，可以吧？ ပတာကီ노ပြရည်ဒီလိုအားလုံးပြဝင်ပြီးတယ်ဟာဘလို့노ပြရည်တက်တော့မှပြတယ်ပတ်ချင်တယ်တက်တော့မှတက်ပြာကားစီမလေးပြာကား time to see ပြာကား let's go time to see ပြာကားပြာမင်းဖပြာကားပဲပြီးရမရှိတော့ဒီမှာမရှိတော့ကွာမင်းမြေသေးပါပြီဟောအားတော့ဘယ်ဘုံဘုံထိုင်နေဘုံဘုံထိုင်နေတိတိတိတို့တိုင်းလိုက်နေရတယ်နေကော အဲ့ဘယ်အိမ်ကိုသွားမလဲနေထားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာခဏနေပါလားမကအဲ့လိုလို့ဒီနေ့ကဘာနေရာကြီးတော့ဟာပြက်နေရနောက်မှာတော့ဟောဟောဟိုးရင် မယ်နော်လာလာလာလာလာလာတက်ပြတက်ပြတက်ပြပါလားပြတာကောင်းမယ်နော်ဆွဲဆွဲရအောင်ချက်ပေါ်လာကိုရိတ်ပေါ်တယ်ရှာကျေးဇူးပါဗျာအဖချက်ပြီးတော့ဒီကလာဒီကလာကဲပါလားအဲ့ကဲပါပေါ့နောက်နိုင်နေအောင်နော်မားတွေတော့မရက်လိုက်တော့မဟုတ်ဘူးနောက်ကနိုင်ပါဘာကမင်းမင်းအနောက်ကိုကြည့်ကြအောင်ဘာကမင်းနောက်ကိုကြည့်ပါလားနိုင်ပါနော်ဘာကဒီမှာဒီမှာဟုတ်တယ်နောက်ကနိုင်တော့တယ်ဘာကရဲ့ Bạn thi nữa, bạn thi nữa, bạn thi nữa. Không nào còn được, không nào còn được, không nào lấy lên để còn. Ở đây bắt bị bỏ này, tối nay nằm mình ở đây. Tối nay nằm mình ở đây. Tối nay nằm mình. Nó nằm ở mà. Ừ, phải phải phải phải. Ừ, à, mà. Nè nè nè nè nè nè. 哎，你你你你你，操啥呢呗，兄弟们？你搞错啦，俺来俺来变机了，搞错啦！切，弄！传爹的，传爹的！嗯，俺变雷了嘛，错啦啊，好，不要别的。这这这，对面，对面，对面！啊，捡垃圾！哦，没，拉枪了。

ညာဘက်ကညာဘက်ကပေါက်ကထွက်အေးဟုတ်တယ်ညာဘက်ကပေါက်ကထွက်တာအဲ့ဒါမင်းမြင်လိုက်တယ်မလားငါအောက်ကိုစင်းတဲ့ကောင်ကိုလိုက်ပြမလို့အဲ့ဘောကမရှိဘူးခုနမတွေ့ဘူးကောင်ဟိုနေဇုံလာပါတယ်နဲ့နေရတော့ကောင်းတော့တကြီးကျွန်တော်ဒီရှင်းလာယူလာကျွန်တော်အဲ့ကောင်တော့မယ်ဒီโอ้နောက်တော့ကောင်အေးနဲ့တော့ဒီသေးတွေစောက်ယူတော့ထောက်အောင် သုံးကောင်ဝိုင်းထောက်ထားတဲ့ခြားတွေကမင်းကိုပြန်တော့လေရောက်ရှင်းလားတဲ့ပဲအများကြီးထောက်တာငါ့ကို Watch out တမလို့ Watch out ငါ့ကိုနော်ဝင်သွားတယ်တဲ့မကားရောက်ကောက်လိုက်ရောက်ကောက်လိုက်ကောက်လိုက်ကောက်လိုက်ကောက်လိုက်မကောက်လိုက်မကောက်လိုက်ရောက်ကောက်လိုက်ကောက်လိုက်ကောက်လိုက်ကောက်လိုက်ကောက်လိုက်ကောက်လိုက်တော့အကောင်ကိုအရင်သွားရှင်းမယ်တိုင်းမတိုင်းမတိုင်းမတိုင်းမတိုင်းမတိုင်းမလားကမကမနာအကောင်ရင်ရှင်းမရမှာအကောင်ကတော့ဒုက္ခပြီးတော့ကောင်ဟိုမဲ့ဘောလုံးနဲ့ဟဲ့လက်ပြုတ်ကောင်ကအဲ့ဘောလုံးပြစ် မရသေးဘူးမရသေးဘူးရပြီရပြီရပြီ Oh my god မုံတွေလည်းကြာကုန်ပြီဟဲ့လပြွတ်ပဲရှယ်ပြစ်ရတာလောပိုင်းဆွဲရတာတွေကဘေးကမုံတို့တွေမှာပြုတ်ကြကုန်ပြီငါလို့ကိုတမ်းတမ်းတမ်းတမ်းတမ်းတောင်းဒီမှာတော့မလို့ဒီမှာတော့ဘယ်မှာလို့အိမ်နာတော့မလားအိမ်နာတော့မလားအိမ်ဟုတ်တယ်အိမ်နာတော့မလားခေါင်းအိမ်နာတော့ပြီးတော့အိမ်နာတော့မလားဟုတ်တယ်အိမ်နာတော့မဟုတ်အခန်းထဲမှာအခန်းထဲမှာ cái thằng nó vâng, ờ, cái này, tí đây tí kha này vỡ mà đi tí này tí này oh ho oh ho quá quá bao smoke nào còn smoke nào còn smoke hmm. này cháy đi đôi nhỏ, cháy đi. Thôi là bao, thôi là bao. McKinnon. Nó mà nó mà cá. Cái áo bên đi vào chết sư bà bia. Nó mà nó coi. အရှိမာလေးအဲ့ဒါလပြိုးကိုနောက်အရှိပါဗျာနောက်လေဟာခုနကြည့်ရခုနခမရတော့နောက်ပါလေခမရတော့ဘာကြည့်ရလဲဩအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမမဟိုဟိုဟို nè nè nè nè nè con này nó ôi nó dùng một bao ấy đây mà nhá nó được không được không nó được không nó được không nó được không nó à, cái ta cái ta cái ta à không mà ta à không được rồi ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta à là nó biết chuyện này ngã gò mà biết chuyện ngã gò mà biết chuyện tống này trong miệng nó còn ở đây tống này trong miệng tút đó má đấy ရတယ်ငါပါလာလို့ငါအမြင်ငါငါငါအမြင်နှစ်ယောက်ရတယ်ရတယ်ငါပါလာလို့တော်သေးတယ်မလေးအဲ့မလို့တမင်ကျွန်တော်အမြင်တော့ဖက်နဲ့နဲ့မစီဖက်နဲ့နဲ့ပြေးလိုက်လာတာလာပြီလာပြီလာပြီလာပြီလာပြီတက်လာပြီမကမရကြီးတက်လာပြီဟာ Thank you ပြေးရမှာနော်မက Watch out ရရရစီစီငါမကန်ညုံငါမကန်ဘီဘီရှင်းနေဘီဘီရှင်းနေ cái này cái này. కేరియా కేరియా టౌ టౌ టౌ టౌ phóng dây phóng dây phóng dây phải đà bị hôn này cho nó dạ, dạ thì ăn ăn lục bầm thì đội không bao dạ. chỗ khi nào để miếng gùi à không bị đã đó giờ dạ, mình là pvp này pvp pvp pvp không cần không cần oh phế rồi oh phế rồi mà cả nice Ci vai là, magari? Location. Guarda.